you Thank you. 오빠 いただきますめっちゃいい音するあっていうかこれもめっちゃ美味しかったうんこのまま食べさせてもらおうか、うん、お皿 美味しい気持ちよさそうあ見た手長くなってるねさっきより。うん 人ぐらいでビールいいわうんああ青い優のさハワイアンのフラあフラミンゴフラフラミンゴ <laughs> フラ団子ね わーってあ結構ピリ辛やなこれなうまうんちゃっちゃんやめましょうか shake